Im ersten Wort stellt sich Gott dir vor. Ihm ist es sehr wichtig, dass du genau weißt, wer er ist. Deshalb sagt er dir, dass er der Herr und dein Gott ist. Als Beleg sagt er, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus dem Diensthause. Die Besonderheit ist die Betonung auf Herr und Gott. An der Stelle von Herr wird das Tetragramm jud he waf he verwendet und bei der Stelle Gott wird das Wort Elohim benutzt. Dabei geht die ursprüngliche Bedeutung von Elohim viel weiter, als den meisten bewusst ist. Er steht für Gott und kann, vom Zusammenhang abhängig, auch mit Götter übersetzt werden. Der ursprüngliche Sinn beinhaltet auch die Bedeutung Richter. So sagt uns Gott ganz klar, ich bin der Herr, dein Gott und dein Richter. Für eine tiefere gehende Herleitung dieser Bedeutung empfehle ich dir das Video zum ersten Gebot von Jim's Daily. Denk daran, dieses Video jetzt zu liken. Unser Erlöser Jesus Christus hat uns selber diesen Hinweis gegeben. Jesus antwortete ihnen, Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? So er die Götter nennet, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Johannes Kapitel 10, Verse 34 und 35. Damit bezieht er sich unter anderem auf den Psalm 82. Gott steht in der Gemeinde Gottes und ist Richter unter den Göttern. Ich habe wohl gesagt, ihr seid Götter und allzumal Kinder des Höchsten. Psalm 82, Verse 1 und 6. Jesus lehrte uns also, die Menschen, die das Wort erhalten, sind mit Götter gleichzusetzen, weil diese richten dürfen. Apostel Paulus lehrt uns dies ein wenig mehr. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? 1. Korinther Kapitel 6 Verse 2 und 3. Da ist die Aussage von Petrus in einem ganz anderen Licht. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. 1. Petrus Kapitel 2 Vers 9. Der zweite Teil des ersten Wortes wird verschieden wiedergegeben. Gott sagte, Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20.3 Mose sprach zu uns, Du sollst keine anderen Götter haben vor mir. 5. Mose Kapitel 5, Vers 7. Zwischen diesen Sätzen liegen rund 40 Jahre. Der Unterschied ist, bei dem ersten Satz kamen wir gerade aus Ägypten und sind mit Götzen vertraut gewesen. Da lag die Gefahr nah, Götzen mit unserem Gott gleichzusetzen. Was auch parallel bei der Niederschrift geschah, Stichwort das goldene Kalb. 40 Jahre später erkannte Mose, wir neigen zu Überheblichkeit und Undankbarkeit gegenüber unserem Gott, weshalb Mose bewusst sagt, dass wir nichts über unseren Gott setzen sollen. Ich hoffe, du denkst über das erste Wort weiter nach. Wenn Gott sich als Gott und Richter vorstellt und uns als seine Kinder auch zu Richtern einsetzt, bist du dir dann deiner Verantwortung bewusst? Abonniere jetzt den Kanal, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Unsere Geschwister aus dem Südreich halten die erste Version für alle Menschen und die zweite Version nur für sich selbst gültig. Das ist eine ziemlich fragwürdige Ansicht, denn es steht geschrieben, Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. 5. Mose Kapitel 6, Vers 4. Hast du die Glocke jetzt schon aktiviert? Ich freue mich, dich zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen.